السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أخواني وأخواتي مشاهدي ومتابعي قناتي على اليوتيوب محترفين المعلوميات اليوم عندنا برنامج تيم آه، فيو طبعا هذا البرنامج هو يقوم هو برنامج للمساعدة يعني عندك صديقك أخوك أي أي شخص عنده مشكلة بحاسوبه تقدر هذا البرنامج ترسل لي إياه أو هو ينزله رابط البرنامج ينزله يمه وانت ايضا تنزله يمك فتقدر تدخل من حاسوبك الى حاسوبه وتقدر تصلح جميع آه، الاعطال الموجوده بالحاسوب طبعا آه، هذا عمل البرنامج ان شاء الله شوف شلون يشتغل البرنامج طبعا هنا انت تكتب ال ID هذا ال ID هو راح يعطيك اياه بعد ما تنصب البرنامج راح يعطيك هذا ال ID your ID اللي عندك وهذا ال password. نريده يتحكم بالحاسوب مالتنا ننطيه ال ID يدخله هنا طبعا يدخله هنا هو عنده ال ID مالتنا يدخل هنا وايضا ننطيه هنا كونكت آه، كونكت راح يطلب password نعطيها الباسورد مباشرة راح تقدر تدخل الحاسوب طبعا هذا كل عمل البرنامج تدخل الحاسبة آه، تتحكم بكل الصيغ طبعا آه، شباب اعذروني لان ما عندي هسه بالوقت الحاضر يعني انه اشرح على حاسوب ثاني لكن هي طريقة سهلة جدا فقط هذا ال your ID تعطيه انه هو يدخله هنايا هذا ال partner ID وينطي connect راح يطلب password ينطي هذا ال password راح يدخل مباشرة والعملية عكسية ايضا بالعكس انه انت تاخذ ال ID مالته وتنطي connect to partn partner عفوا وراح آه، يطلب password تنطي باسورد راح تدخل الحاسوبة ان شاء الله هذا هو كل عمل البرنامج آه، البرنامج ان شاء الله راح تلقوه تحت الفيديو وتحياتي آه، لكم اخواني الى اللقاء